What? Oh, must. Vogel. Vogel, yeah, Fast. Yeah. <laughs> jo, jo, jo, jo, jo, jo. In 2000 Jahren wird man auch nur noch diese Säulen dann stehen sehen. Soll <laughs> cool dann die Tour. Den ganzen Tag nicht da. Hightech, Tattoo, Beatbox. Gestern nicht gehen wir nach Malta. Nein? Heute wollten wir, aber zu lange geschlafen. Also morgen früh. Malbec, Sita, plus I would sadly Aber ja, viel geplant, aber noch nicht viel passiert. Deswegen musste ich trotzdem erstmal an den Rechner und dann da. Das ist Spatz, die laufen hier mal hin und den Kanal wieder zurück. jeden Morgen und jeden Abend laufen die und laufen und laufen. Und denken, sie verbrennen dabei Kalorien. Naja, tun so mehr als wenn sie nur sitzen würden, ne? Sex haben verbrennen die meisten Kalorien. <laughs> jetzt. Ja. Oh, geht dann. Ah, besser. Viel besser. Merci beaucoup.